元勇者レオデモンハート魔王軍の採用面接を受けに来た新生魔王軍への入団を希望する決まったこれは採用間違いなし採用に決まったらがボケなぜ我らのもとへ来た人に裏切られたか世界を終わらせたいかそれともなぜ 勇者のあなたが採用面接に応募してきたのかこの俺が真正面からの一騎打ちで敗れるなどまあ久々なことであったわ一人旅だったってことは一緒の時間を過ごす相手の一人もいないんだろうだったら私薬草を積んでくる俺はなぜ命を懸けてこんな世界を守ったんだろうか俺はなぜ魔王軍と戦ったんだろうか ソガキ旅に出ます探さないでください異次元の思考回路だなお前軍の再編成って大変なんですよ本当に投げろよ他のやつにいや予想以上に大変だなこれ侵略といえど無駄な殺しは認めるなぜかはわからないその時もう俺を受け入れてくれるのは 魔王軍以外にないそう思ったんだ世界が俺を殺そうというのなら俺が世界を殺してやる